Што да го тргнавме за Русија, сите собрани во Божи благослов, да побараме среќа. Еве, јас да веста дека имало доста избор за нас. Па се надеваме дека од 4 една ќе се погоди, тоа е Документарниот филм «Барајки си е среќата» во мултимедијален центар на Обеда.